Ka afër 20 vjet që kam fillu. Normalisht isha pa punë, e fillova thjesht, të merrem me diçka. Fillova pak, më shumë me atë ndjenjën e frikës që do eci apo s'do eci. Mulesa krevati, mulesa tavoline, çanta, veshje, me endje punohet me pamuk, me mënafsh, me lesh. Tradita e të parëve, kryesisht. Po kalon parë tre ditën, dhe kanë vazhdu. T'gjitha i kanë ba me, kanë rritë mënafshin vetë. Po edhe stërgjyshja ime ka ken e veshun me këto. Edhe gjyshja. E vështirë për ta punu shumë imët, pjesa më e madhe është punu me mënafsh, me mënafsh. Gjithçka punu me tezgje dhe me dorë të grave. Në që heku të, të rujtë ato shikë, ato ato. Problemi nuk është se nuk punojnë, për të punu punojnë pothujse të gjitha. Punojnë në shpi për vete, për familjen e vet, për të afërmit e vet, naj gja. Po jo se punojnë shumë për të shit. Kjo është një ndër arsye që unë edhe kam e kam shtu si punë, e kam rrit, e mundu të, me aq sa kam pas mundësi ta rris si aktivitet. është edhe për të rujt traditën, po edhe për të nimu dikë tjetër. Meqenëse unë edhe jam e punësume dhe kam ato vështirësitë e mija që ta përballoj e të merrem me, me këtë, normal që me punësu dikë tjetër është unë për atë me një fjalë e kam një.